ॐ गं गणपते नमः ॐ विघ्नेश्वराय नमः ॐ श्रीमहागणाधिपते नमः ॐ शिवाय गुरवे नमः ॐ हर हर नमः पार्वतिपते हर हर महादेव शङ्कर ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ओं केशवाय नम ओं नारायणाय नम ओं माधवाय नम ओं गोविंदय नम ॐ भू ओं भुवा ओं सुवः ॐ महा जन हम तप हम सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः अस्य श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रमालामन्त्रस्यावसंज्ञादिवाग्देवता ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीललितापरा भट्टारका देवता कयेयीला ह्रीं बीजं हसकाला ह्रीं शक्तिः सकला ह्रीं केलकं श्रीललितापरा भट्टारिका प्रीच्यद्धम् औं ऐं ह्रीं श्रीं कयैल ह्रीं मङ्गुष्टाभ्यं नमः ऐं ह्रीं श्रीं असकाल ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ऐं ह्रीं श्रीं सकल ह्रीं मज्माभ्यां नमः ऐं ह्रीं श्रीं कयैल ह्रीं अनामिकाभ्यां नमः ऐं ह्रीं श्रीं सकल ह्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ऐं ह्रीं श्रीं सकल ह्रीं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ऐं ह्रीं श्रीं कयैल ह्रीं हृदयाय नमः ऐं ह्रीं श्रीं असकल ह्रीं सरसे स्वाहा ऐं ह्रीं श्रीं शिखाय सकल ह्रीं शिखायो षट् ऐं ह्रीं श्रीं कयैल ह्रीं कवचाय हुं ऐं ह्रीं श्रीं असकल ह्रीं नेतृत्रयो षट् ऐं ह्रीं श्रीं सकल ह्रीम् अस्त्राय फट् ॐ भूर्भुवस्सुरोमि दिग्बन्धः ध्यानम् सिन्धूरार्णविग्रहां त्रिणयिनां माणिक्यमौलुस्फुरत्ताराणायिकशेखरां स्मृतमुखीमापीनवक्षोरिहां पाणिभ्यां नृपूर्णरक्तशशकं नृत्वत्परं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नकटस्थरक्तचरणां जायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं तुरतपाशाङ्कुष्पबाणजापां मणिमादिभिरावृतां मयूखैमहित्यभावे भवानीं जायेत्पद्मासनस्तां विक्षतवदनां पद्मपत्रायदाक्षीं मेमाभां पीतवस्त्रां करकलितसद्यं पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां भक्तमरम भवानी श्री विद्या सान्तमूर्तिं सकलं स्वरुणतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलक्ष्मीकस्तूरिकां समन्दरहतयक्षिणां ससरजापासां कुसामशेषजन्मोनीमनमायुभूषोज्ज्वलां जपाकुसुम्भासुरां जपविदो स्मरेद्यम्बिकां पृथिवी तत्त्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै गन्धान् धारयामि हम आकाशतत्वात्मिकाय श्रीलतादेवे पुष्पा निवेदयामी यम वायुतत्वात्मिकाय श्रीलतादेव्यै धूपमाग्रापयामी रं महिनिरत्वात्मकायै श्रीललितादेव्यै दीपं दर्शयामि वम् अमृतत्वात्मिकाय अमृत नैवेद्यम निवेदयामी सं सर्वतत्त्वात्मिकाय श्रीललितादेव्यै ताम्बूलसर्वोपचारपूजा नमस्कारान् समर्पयामि ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ऐं क्लीं सौ सौ क्लीं ऐं kayei lahrim asaka halahrim sakalahrim శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ఞి శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ చదగ్నిగుండ సంభూత దేవకార సముజ్జిత విద్యద్భాను సహస్రాభా చతుర్భావ సమన్విత రాగస్వరూప భాషాజ్య క్రోధాకార అంకుశోజ్వల మనోరూపేక్షగోతండ పంచతన్మాత్ర సాయిక నిజారణ ప్రభాపూర మజ్జద్బ్రహ్మాండ మండల చంపకాశోగపన్నాక సౌగంధిగజ గురువిందమనస్త్రేణి కనత్కోటీరమండిత అష్టమి చంద్రవిభ్రాజదలకస్తలశోభిత ముఖచంద్రకలంకాభముగుణాభివిశేషక వదనస్పరమాంగళ్య గోతోరణచిల్లిక वक्त्रलक्ष्मी परीवाह जलम्नेन बलोचना क्लुप्तकर्णपोर नवचम्पपुष्पावनासा दण्डविराजिता ताराकान्ततिरस्कारिणासाभरणवाचुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपोरमनोहर ताटङ्गयुगलैवत्तपनोडममण्डला पद्मराशिलादर्शपरिभावकपोलभूनवविजृम्बम्बश्री नक्कारसनच्चदा शुद्धविज्याङ्कराकारदजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीडिकामोसमाकर्षद्दिगन्तराणितसल्लापमाधुर्विनिर्बच्चित गच्छपि मन्दस्मितप्रभापुरमज्जत्कामे समानसः अनाकलितसादृशजुभकैः श्रीवराजिता कामे सबद्धमाङ्गल्यसूत्र शोभ दिगंधरा कनकांग दिगेर कमनीय भुजान्वित रत्न गेवेय चिंत्रा ग्लोल मुक्ता फलान्विता ಕಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೇಮರತ್ನಮಣಿ ಪ್ರತಿಭನಸ್ತಿನಿ ನಾಭ್ಯಾಲವಾಲ್ ರೋಮಾಲತಾ ವರ್ಗಜದ್ವೈ ಲಕ್ಷರೋಮಳತಾಧಾರತಾ ಸಮನ್ನೇ ಸಮಜ್ಜಮಾಸ್ತನ ಭಾರತಲಂಬಜ್ಜ ಪಟ್ಟಬಂಧವಲಿತ್ರೈ ಅರುಣಾನಕಸ್ತುಂಬ ವಸ್ತ್ರಭಾಸ್ವತ್ಕಡಿದಡಿ ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾರಮ್ಯನಾದಾಂಬೂಷದ ಕಾಮ್ಯ ಸಜ್ಞಾತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಹಾದ್ದವೋರುದ್ವಯಾನ್ವಿತ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಕುಟಾಕಾರ್ಜಾನ್ದ್ವೈವರಾಜಿತ ಎಂದ್ರಗೋಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಮರತೋಣಾಭಜಂಗಿಕಾ ಗೂಢಗುಲ್ಫಾ ಕೋರ್ಮೃಷ್ಟ ಜಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಭದಾನ್ವಿತ ನಗದಿತ ಸಂಚನ್ನ ಮಜ್ಜನ ತಮೋಗುಣಾಪಾದ್ವಯ ಪ್ರವಾಚಲ ಪರಾಕುರ ಸ್ವರೂರುಹ ಸಿಂಧ್ಯಾನಿ ಮಣಮಂಜೀರ ಮಂಡತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪದಾಂಬುಜಾಮರಾಲಿ ಮಂದಗಮನ సేవదహి సర్వారుణా లావణ్యసేవధి సర్వారుణానవజ్యాంగి సర్వాభరణభూషిత శివకామేశ్వరాంకస్త స్వ స్వాధీనవల్లభా సుమేరు మధ్యస్థ శ్రీమన్నగర నాయక చింతామణి గృహాంతస్థ స్థిత మహాపద్మాటవీ సంస్థ కదంబవనవాసిని సుధాసాగర మధ్యస్థ కామాక్షి కామదాయిని దేవర్షి దేవర్షిగణతంగాస్తు విమానాత్మ వైభవ బండా శక్తి సేనా సమన్విత సంపత్కరి సమారూఢ సందర్భ సేవిత స్వరూఢ అధిష్ఠిత సుకోటు కోడి బిరావృత చక్రరాజరథారూఢ సర్వాయు పరిష్కృత గేయ చక్రరథారూఢ మంతిని పరిసేవిత గిరిచక్రరథారూఢ దండనాథ పురస్కృత సంస్కృత జ్వాలామాలని కాక్షిప్త నిప్రాకార మజ్జిగ బండ సంయోజోజిక్త శక్తి విక్రమార్జిత నిత్య పరాక్రమాటోప నిరీక్షణ సంవత్సక బండభద్రవదోజిక్త బాలా విక్రమానందిత మంత్రిణ్యం వావిరచిత విసంగవత దోషిత విశుక్ర ప్రాణహరణ వారాహి వీరినందిత కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీ గణేశ్వర మహాగణేష్ నిర్భిన్న విఘ్నేంతర ప్రహషిత బండాసురేంద్ర నిర్ముత్త भंडा सुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र पच्चत्वश्चनीकरांगुणकोत्पन्न नारायण सकृति दग्धासुर सैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्धास भंडासुर शून्यिका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्र ಶೂನ್ಯಕ ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರ ಮಹೇಂದ್ರ ದೇವ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೈಭವ ಹರಣೇತ್ರಾಗ್ನಿ ಸಂದಗ್ಧ ಕಾಮ ಸಂಜೀವನೌಷಧಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಾಭ ಕೊಡು ಸ್ವರೂಪಮುಖ ಮಂಕಜ ಕಂಠಾಧ ಕಡೆ ಪರ್ಯಂತ ಮಜ್ಜ ಕೊಡ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕಿತಾಪನ್ನ ಕಚ್ಚಿದು ಭಾಗಧಾರಿಣಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕ ಮೂಲ ಕೋಡತ್ರೈಗಳೇ ಪರ ಕುಲಾಮೃತೆ ರಚಿಕ ಕುಲ ಸಂಕೇತ ಪಾಲನೆ ಕುಲಾಂಗಣ ಕುಲಾಂತಸ್ಥ ಕೌಳಿನಿ ಕುಲಯೋಗಿನಿ ಆಕುಳ ಸಮಯಾಂತಸ್ಥ ಸಮಯಾಚಾರ ತತ್ಪರ ಮೂಲಾಧಾರೈಕಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಧಿ ವಿಭೇದಿನಿ ಮಣಿಪುರಾಂತರದ ವಿಷ್ಣುಗಂಧಿ ವಿಭೇದಿನಿ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಂತರಾಲಸ್ಥ ರುದ್ರಗಂಧಿ ವಿಭೇದಿನಿ ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾರೂಢ ಸುಧಾಸಾರಾಭಿವರ್ಷಿಣಿ ತಡಿಲ್ಲದ ಸಮರಜಿಶ್ಚ ಚಕ್ರೋಪರಿ ಸಂಸ್ಥದ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕುಂಡಲನಿ ಬೆಸದಂತತನೇ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಭಾವನಾಗಮ್ಯ ಭವಾರಣ್ಯ ಕುಟಾರಿಕ ಭದ್ರಪ್ರಿಯ ಭದ್ರಮೂರ್ತಿ ಭಕ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯ ಭಕ್ತಿಭಶ್ಯ ಭಯಾಭಹ ಸಾಂಭವಿ ಸಾದ ಶಾರದಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ಮದಾಯಿನಿ ಸಾಂಕರಿ ಶ್ರೀಕರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಶರತ್ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನ ಸಾತೋದರಿ ಶಾಂತಿಮತಿ ನಿರಾಧಾರ ನಿರಂಜನ ನಿರ್ಲೇಪ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿತ್ಯ ನಿರಾಕಾರ ನಿರಾಕುಲ ನಿರ್ಗುಣ ನಿಷ್ಕಲ ಶಾಂತ ನಿಷ್ಕಾಮ ನಿರ್ಬಪ್ಲವ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ನಿರ್ವಿಕಾರ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚ ನಿರಾಶ್ರಯ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ನಿತ್ಯ ಬುದ್ಧ ನಿರವಜ್ಯ ನಿರಂತರ ನಿಷ್ಕಾರಣ ನಿಷ್ಕಲಂಕ ನಿರ್ಬಾಧಿ ನಿರೀಶ್ವರ ನೈರಾಗಾರಾಗಮದಿನಿ ನಿರ್ಮದ ಮದನಾಶಿನಿ ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರಂಕಾರ ನಿರ್ಮೋಹ ಮೋಹನಾಶಿನಿ ನಿರ್ಮಮ ಮಮತಾಂತ್ರಿ ನಿಷ್ಪಾಪ ಪಾಪನಾಶಿನಿ ನಿಷ್ಕುರತ ಕೋಸಂ ನಿರ್ಲೋಭ ಲೋಭನಾಶಿನಿ निस्संशया संशयघ्नि निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेद भेदनाशिनी निर्नासा मृत्युमदनी निष्क्रिया निष्परिग्रह निस्तुला निलचुकरा निरपाया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुष्टदुरा दुराचासमनि दोषवर्जिता सर्वज्ञा सांद्रकर्ण सामनाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वयी सर्वंत्रस्वरूपिणी सर्वयंत्रात्मिका सर्वतंत्रभव मनोन्मनि महेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी नृप्रिया महारूपा महापूज्य महापातकनाशिनी महामाया महासत्वा महाशक्तिर्मारथि महाभोग माहेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर् महासिद्धिं महायोगीश्वरेश्वरी महातंत्र महामंत्र महायंत्र महाशना महायाकर्माराज्य महाभैरव महेश्वर महाकल्प महातंडवशाक्षिणी चतुष्टयानि मा कामेश महषि मा त्रिपुरसुन्दरी चतुष्षष्टिपदा कलामयी चतुष्षष्टिकलामयि चतुष्ठ कोटि योगिनी गणसेविता मनुविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डलमज्जिका चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाद्रा चराचर जगन्नाथ चक्रराज निकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मनाग समप्रभा पञ्चप्रेतासना सेना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्द विज्ञानकनरूपिणी ध्यान ध्यातृध्यय रूप धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागिन्नी सोबत स्वपंती सैव सदैव सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवज्जा सुप्त गोविंद रूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरुवदानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा भानुमंडल मध्यस्थ भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी पद्मनाभसहोदरी उन्मेषनिमिषोत्पन्न विपन्न सहस्र शीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् विधायिनी आब्रह्मकेडजननी वर्णाश्रमविधायिनी निजाज्ञारूपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रुतसूम श्रुतसीमन्तसुन्दूरी कृतपादाब्जदूलिका सकलागं सन्दोहसुक्तिसम्पुटमौक्तिका पुरुषादप्रदा पुनः भोगिनी भुवनेश्वरी नारायणाम्बिकानादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणीनाथरूपा विवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमतिहृज्या हेयोपादेवजिता राजराजाजिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्जिनी रमणीरस्य रणत्किङ्किणिमेकला रमा रकेन्द्वदना ऋतुरूपा रतिप्रिया रक्षाकरि राक्षसग्नि काम्य काम कलारूपा कदम्ब कुसुम प्रिया कल्याणी जगदी कंदा करुणा सागर कलावती कलालाप कांता कादंबरी प्रिय वारदा वामनयना वारिणी कुला स्वादका वेदवैज्या विंध्याचरणवासिनी विधात्री विष्णु माया विलासिनी स्वरूप क्षेत्रेश क्षेत्र क्षेत्रज्ञपालिनी क्षेत्रवृद्धिन्मुक्ता क्षेत्रपाल समच्चिता विजया विमला वंजा वंधार्जनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमंडलवासिनी भक्तिमत्कलबलदगा मोचनी समृदा शेषवाषंडा सदाचार प्रवत्तिका संतप्त समाह्लादन चंद्रिका ताप स्वराज्यातनुमज्जातमोपः चिदिस्तत्पदलक्ष्याद्दाचिदेकरस्वरूप निस्वात्मानन्दलविभूत ब्रह्माज्ञानन्दसन्तधि प्रावर्चिच्चिदिरूपा पश्यन्ति परदेवता मध्यमावकरीरूपा भक्तमानसांसिका कामेश्वर प्राणनाड़ी कृतज्ञ काम पूजिता श्रृंगार संपूर्ण जय जयलंधर स्थित उज्यानपीठ निज बिंदुमंडलवासिनी रोहयाग क्रमाराज्यारहस्तर्पण तर्ता सज्ज प्रसादनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवज्जिता षडंगदेवतायुक्ता षाड्गुण्य परपूरता निच्चक्लिन्ना निर्ममा निर्वाण सुखदायिनी निच्चषोडशिकारूपा श्रीकंठाद्धरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्ध परमेश्वरी मौल प्रकृति व्यक्ता व्यक्त व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विद्याकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेश नैना कुमद भक्त ದದಮೋ ಭೇದ ಭಾನುಮದ್ಭಾನ ಸಂತತಿ ಸುವದೂತಿ ಸುವ ರಾಜ್ಯಸ್ಸು ಮೂರ್ತಿ ಸವಂಕರಿ ಸುಪ್ರಿಯ ಸುಪರಾಶಿಷ್ಟಷ್ಟಾಷ್ಟಭೂಜಿತ ಅಪ್ರಮೇಯ ಸುಪ್ರಕಾಶ ಮನೋವಾಚ ಮಗೋಚರ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿಶ್ಚೇತನಾರೋಪ ಜಡಶಕ್ತಿರ್ಜಡಾತ್ಮಿಕ ಗಾಯತ್ರಿ ವ್ಯಾಹೃತಿ ಸಂಜಾದ್ವಿಜವೃಂದನ ಶೇವಿತ ತತ್ವಾಸನ ತತ್ವಮಯಿ ಪಂಚಕೋಶಾಂತರಸ್ಥಿತ ನಿಸ್ಸೇಮ ಮಹಿಮಾ ನಿಶ್ಚಯವನಾಮದ ಸಾರಣಿ ಮದಗೂರ್ನಿತ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ಮದ ಬಾಳಗಂಡ ಭೂಹ್ ಚಂದ್ರನ ದ್ರವದಿಗ್ಧಾಂಗಿ ಚಾಂಬೆ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯ ಕುಸಲ ಕೋಮಲಗಾರ ಕುರುಗುಳ್ಳ ಕುಳೇಶ್ವರಿ ಕುಳಗುಂಡಾಲಯ ಕೌಲ್ ಮಾರ್ಗ ತತ್ಪರ ಸೇವಿತ ಕುಮಾರಗಣಾಲಂಬ ತುಷ್ಟಿ तुष्टिन्मदिद्रुति शांति स्वस्तिमति कांति नंदिनी विघ्ननाशिनी तेजोति त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी सुमुखी निरणी सुभ्रु शोभना सुरनायक कालकंठी कांतिमति क्षोभिनी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्ध विद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्ध चक्र निलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वांगादि वदनायक समन्वित पायसन्न पितृय पायसन पायसन्न प्रियातस्ताप श्लोक भयंकरी अमृता महाशक्ति सुमृता डाकनेश्वरी अनाथ श्यामा भावना गगनद्वयदंश्लोजलाक्ष्मालाद्धरा रुद्रसंस्थिता कालरात्राजक्जावृता स्निग्धवदनप्रिया महावीरेन्द्रवदराकिण्यं वासरूपिणी मणिपुराब्जनलयवदनत्रय संयुता वज्राधिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवन्नामांसनिष्ठा गुडान्नप्रियतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिण्यं वासरूपिणी स्वादिष्टानं भुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा स्वराज्याय सम्पन्ना पेतवर्णातिगर्विता मेधोनिष्ठा मधुप्रियता बन्धिन्यात् समन्विता दर्जन्याशक्तहृदयकाकिनी रूपधारिणी मूलाधारंजारूढ़ पंचवक्ता संस्थित अंकुशाद प्रण वरदा निषेवित मुद्गवनाशक्त चित्त साकिवरूप आज्ञाचक्राब्जन शुक्लवर्ण षडान मज्जा संस्था हंसमती मुख्यशक्ति समन्वित हरिद्रेण्यक शास्त्र रूपधारिणी शास्त्रदल पद्मस्थ सर्वायुधतरा शुक्ल संस्थित सर्वतोमुखी सर्वधन प्रेत चित्ता याकिंबा स्वरूपिणी स्वाहा स्वता मदिर्मेद श्रुति स्मृति नत्तम पुण्यकीर्ति पुण्य పుణ్యకీర్తి పుణ్యలభ్య పుణ్యశ్రవణకీర్తన పులోమజాచిత బంధమోతిని బంధమోచిని బంధురాలక విమర్శరూపిణి విద్య విద్యాజత్ప్రసూ సర్వవ్యాధి ప్రసమని సర్వముచ్చిరు వారిని అగ్రగణ్యాచించరూప కలికల్మషనాశిని కాచ్యాయిని కాళంత్రి కమలాక్షిని సేవిత తాంబూల పూరితమకి దాడిమి కుసుమప్రభా మృగాక్షి మోహిని ముఖ్య మృడాని మిత్రరూపిణి చిత్తృప్త భక్తనిధిని యంత్రి నిఖిలేశ్వరి మైత్రాది వాసనలభ్య మహాప్రళయ సాక్షిని పరాశక్తి పరానిష్ట ప్రజ్ఞానకన్ రూపిణి మాద్వీపానాల సమత్త మాతృకా వర్ణ రూపిణి మహాకైలాస నిలయ మృణాలముద్దోలత మహనీయ విద్యామూర్తి మహాసామ్రాజ్యసారిణి ఆత్మవిద్య మహావిద్య శ్రీ విద్య కామసేవిత శ్రీ షోడశాక్షరి విద్యా త్రికూట కకటాక్షి కటాక్షంకరీ భూత కమలాకోటి సేవిత శిరస్తదా చందనిభ పాలస్తేంద్రధను ప్రభా హృదయస్థారు ప్రఖ్యాతృకోణ అంతర్దీపిక దాక్షాయి దైత్యాంత్రి దక్షయజ్ఞ వినాశిని දරන්තෝරත දෙර්ගාශී දරහසත් ජොල සන්මුකී ගුරුමුත්ති ගොනති ගෝමතා ගොහ ජන්මපූහ දේවේසි දණ්ඩන තිස්ථා දහරාකාසරූපනී ප්‍රතිපන්මුක රාකන්තති මණ්ඩල පූජිතා කලාත්මික කලානාදා කාව්‍යාලාප විනෝදිනී සජාමර්මාවනී සව්‍ය දක්ෂිණ දේවතා ආදි ශක්ත්‍රමය ඇත්ම පරමා පාවනක්කෘති අනේ කොඩි බ්‍රහ්මාණ්ඩ ජනනී දිව්‍ය ග්‍රහ ක්ලින්කාරී ගේවල ගුෂ්‍යා කවිල්්‍යපදායනි त्रिपुरा त्रैजखद्वञ्जा त्रिमूर्तिस्त्रधयेश्वरी त्रैक्षरी गन्धाज्जा सिन्दूरतलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागदीश्वरी ज्ञानगम्या परिच्छेज्य ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्तसंवेद्य सच्चानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रा च तब ब्रह्मांड मंडल दृश्य अदृश्य रहता विज्ञात्री वेज्य वज्यता योगिनी योगदा योग्या योगानंद योगंधरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति शक्ति सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सद्रूपधारिणी अष्टमोत्रेया त्रिलोकयात्रा विधायिनी एकाग्नि भूमरूपाणी द्वैता द्वैत वज्यता अन्नदा वसद वृद्ध ब्रह्मात्म्यक्ष स्वरूपिणी ब्रोति ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानंद बलप्रिय भाषारूपा प्रोत्सेन भावा भाव वर्जिता सुखाराज्य राज्य शोभना सुलभागति राज राजेश्वरी राज्यवल्लभा राजकृपा राजप्रिय ರಾಶ್ರಿತ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋದನದಂದ ಸದರಂಗಬಲೇಶ್ವರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನಿ ಸತ್ಯಸಂಧ ಸಾಮಕ ಸಾಗರ ಮೇಕಲ ದೀಕ್ಷಿತ ದೈತ್ಯ ಸಮನಿ ಸರ್ವಲೋಕವಸಂಕರಿ ಸರ್ವಾಧಾತ್ರಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣಿ ದೇಶಕಾಲ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸರ್ವಗ ಸರ್ವಮೋಹಿನಿ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯಿ ಗುಹಾಂಬಾ ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣಿ ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಸದಾಶಿವಪತಿವ್ರತ ಸಂಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಗುರುಮಂಡಲರೂಪಿಣಿ ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣ ಭಗಾರಾಜ್ಯ ಮಾಯಾ ಮಧುಮತಿ ಮಹಿ ಗಣಾಂಬಾ ಗುಹ್ಯಗಾರಾಜ್ಯ ಕೋಮಲಾಂಗಿ ಗುರುಪ್ರಿಯ ಸದಂತರ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಶಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಿಣಿ ಸನಕಾದ ಸಮಾರಾಜ್ಯ सर्वज्ञानप्रदाय प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायणप्रेतानन्दविद्यानटेश्वरी मुक्ति मुक्तिदा लास प्रिय लजिकरी लज्जारंभादि वंदिता भवदा सुधा वृष्टिपापारण्यदवानला दौर्भागतोलवा तोलाजाद्वान्तरविप्रभा भाग्याभिचिन्तका भक्तचित्तकैघ्नागन रोगपर्वद्दम्बोळिमच्युदारुकुटारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महासनापन्ना चंडिका चंडमुंडा शनशोधनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोक विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा अंबिका त्रिगुणात्मिका स्वर्गा वर्गदास बापश्मन बाकृति ओ ज्योतिजिद्राज्ञ दुरादर्श बाष्ल कुसुम प्रिया महति मेरनय मंदार कुसुम प्रिया वीरा राज्य विराट रूप विरजा विस्तोमुखी प्रचग्रूपराकस प्राणद प्राण रूपिणी मतांड वैराज्य मंत्री राज्य सूत्रवीरसी जयसेनाश्रयुज्ञापरापर सच्चानंद रूप सामरस्य परायण कबद्दी कलामाल काम दुखाम रूपिणी काम दुखाम रूपिणी कलानिधि काव्यकला रसज्ञ रस्य विधि पुष्टा पुरातना पूज्य पुष्करा पुष्करेश परंज्योति परंधाम परमाणु परात्पराभासस्ता पासन्त्री परमन्त्र मोत्ता मोत्ता मोत्ता नित्यतृप्ता हंसिक सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्मी ब्रह्मजन्य बहुरूपा प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृति प्राणेश्वरी प्राणदाति पञ्चाशत्पीडरूपिणी विशृङ्खला वियुक्तस्ता वैरमाता विप्रभु मुकुन्द विग्रह मूला भावज्ञ भावज्ञा भवरगृह्णी प्रवचक्रपर्वत्नी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मंत्रसारा तलोदरी उदारगीर्दुद्धां वैभवावर्णरूपिणी जन विश्रांति दैनी सर्वमनिषद्गुष्टशान्तिकलात्मिका गम्भीरा ज्ञानान्दस्ता गर्विता गानलोल्पा कल्पना रसदा काष्टा कान्ता कान्ताद्विग्रह ವಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಕಾರಣನ್ಮುಕ್ತ ಕೇಲ ತರಂಗಿತ ಕನತ್ ಕನಕದ ಆಟಂಕಾಲಯಲ ವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣಿ ಅಜಾಕ್ಷವೇನ್ ಮುಕ್ ಅಜಾಕ್ಷಯವೇನ್ ಮುಕ್ತ ಮುಗ್ಧಾಕ್ಷ ಪ್ರಸಾದನೆ ಅಂತರ್ಮುಖ ಸಮಾರಾಜ್ಯ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಸದುರ್ಲಭ ತ್ರಯಿ ದ್ರವರ್ಗ ನಿರಾತ್ರಿಸ್ತಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾರಣಿ ನಿರಾಮಯ ನಿರಾ ನಿರಾಳಂಬ ನಿರಾಮಯ ನಿರಾಳಂಬ ಸ್ವಾತ್ಮ ರಾಮಾಸುದಾಶ್ರಿತ ಸಂಸಾರ ಮಂಕ ನಿರ್ಮಗ್ನ ಸಮುದ್ರಣ ಮಂಡಿತ ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯ ಯಜ್ಞಗತ್ರಿ ಯಜಮಾನ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಧರ್ಮಾಧರ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಧನಧಾನ್ಯ ವಿವದ್ನಿಯ ಪ್ರಪ್ರಿಯ ಪ್ರರೂಪ ಸ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣಿ ಸ್ವಗ್ರಾಸ ವಿದ್ರಮಾಭ ವೈಷ್ಣವಿ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣಿ ಅಯೋನಿಯೋ ನಿಲಯ ಕೂಡಸ್ಥ ಕುಲರೂಪಿಣಿ इरगोष्ठ प्रिय वीर नैष्कर्म्य नादरूपिणी विज्ञान कलना कल्या विदग्ध भैंदवासना तत्वादिका तत्वमय तत्वमद्धस्वरूपिणी सामगान प्रिय सौम्य सदाशव कुटुंबिनी सव्याप सव्य मार्गस्थ सर्वाबद्रिवारिणी स्वस्थ स्वभाव मधुरा धीरा धैर समचिता चैतन्यार्घ्य समाराज्य चैतन्य कुसुम प्रिय सदोदिता सदा दुष्टा तुरुणादित्य बाटला दक्षिणा दक्षिणाराज्य धरस्मेरमुखाबुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्य पदायनी स्त्रोत्र प्रिया सतमति श्रुत संस्थ वैभव श्रुति श्रुतिसंस्तवैभव मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृति विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदरा परामोदा मनोमय वामकेशी विमानस्तवज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञ प्रिया पंच पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतपञ्चादिसायिनी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चशङ्खोपचारिणी सरस्वती सरस्वतैश्वर्या सर्वदा शम्भुमोहिनी धराधरसताधन्या धर्मिणी धर्मवद्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता समात्मिका बन्धुक कुसुमप्रख्या बालालीला विनोदिनी सुमङ्गली सुखरी वेश्याज्या सुवासिनी प्रियता ಶೋಭನಾ ಶುದ್ಧ ಮಾನಸ ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಸಂತುಷ್ಟ ಪೂರ್ವಜಾ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಕಾದ ಸಮುದ್ರ ಸಮಾರಾಜ್ಯ ತ್ರಿಪುರ ಶ್ರೀ ವಸಂಕರಿ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಯೋನ ಮುದ್ರಾ ತ್ರಿಕಂಡೇಶಿ ತ್ರಿಗುಣಾಂಬಾ ತ್ರಿಕೋಣಗ अनघार्पितचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासाज्ञाता षड्वादीतृप्णी अव्याजकरुणामोत्तिरज्ञानद्वान्तदीपिका अबालकोपविद्या सर्वानुल्लङ्घशासना श्रीचक्रादिनलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीसभासवसख्यैक्तरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीलतादेव्यां नाम्नां सहस्रकं जगुहिति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीयाग्रेवागस्य संवादे श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रपरायणं द्वितीयोऽध्यायः माणिक्यवीणामपलालयन्तं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासं महेन्द्रनीलज्जुतकोमलाङ्गिं मातङ्गकन्यां मनसा स्मरां चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागसोने पुण्ड्रेक्षपुष्पभाषाङ्कुशपुष्पाणजस्ते नमस्ते नमस्ते जगदेकमातः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः सोतवाचा इत्युक्त्वा श्री हयग्रीवः ज्ञात्वा श्रीलदाम्बकाम् आनन्दमग्नः हृदयसज्जः पुलकितो बभत् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखंडे श्री हयग्रीवागस्य समाजे श्रीलतारास्नां सहस्रस्तोत्रकथनं सम्पूर्णम् ॐ गङ्गा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दस ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः